the temple festivals of India and usually in our part of Devanahalli it is uh, during the month of April and May. It's a very hot climate time but I think the April, May they are doing because the examination of the students are all over, schools are closed so everybody can participate. And in the summertime there won't be much of jobs for the laymen So maybe that is the reason and the crop has just got through the month of uh, January to March and I think they have a little money to spend for the festival. ಇದು ಊರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮದು ಕಡೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮದು ಜಾಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದೆ ಊರಬ್ಬ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜನಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೋಳ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜನವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡುಗಳಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತೆ when you called about the festival, festival is super because in veterinary festival, what I have seen is next to my ashram, they conduct five days festival, but they're doing it once in five years, it seems. In five days, the first two days is goes on pujas and other things, worshipping. On the third day, they have a big feast that is called um, mm, non witch feast for the for the people there every house is to invite all the relatives and friends and I've seen a huge amount of people, huge, not ordinary, huge amount of people from all vari- areas, mostly from the cities, coming in cars, motorbikes, and all, just to have this feast. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ನಾವು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಿನ ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಊಟ ಮಟನ್ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ನೆಂಟರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳು ನೆಂಟರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಮಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಘಾಟಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು the festivals are a very beautiful ಪ್ಲಾ thing to get the people together but what I wanted to tell them is eh, not conducting once in five years, but conduct it every year. And every year, get all the house. In Bednali, we have 254 houses. 254 houses should sit together in one ground and discuss. Just chit chat and discuss. Just Just chincha. That should be one puja. Of course, we can go to the temple uh, with all fifty 254 going in a procession with no politics, no bad talks but just sit and discuss ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ ಮನೆಗಳಿದೆ ಈ ಬೆಟ್ನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಜನ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು the next thing is when the get together they know they are the got to get together and the got to walk together to temple ನಾವು the second day should be the discussions on what we can do for this year Malinir Koil is tumba important. That is rainwater harvesting. So they can conduct rainwater harvesting to find out this village has got how many ponds, how many rivers and how many liters of water we were able to collect it up, rejuvenate the bore wells and the wells around there and create beautiful pedicured, manicured rivers, lakes and ponds for children to play and also for the birds and other things to just come. And you can see greenery all around. ಮೂರನೇ ದಿನ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಳೆಗಳು ನಮ್ಮದು ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ನೀರು ಈ ವರ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೊಳೆಗಳು ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಕೆರೆಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ಕೆರೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀರಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ನೀರು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಕ್ಕನ್ನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ so the the Dev should find out how much money they can collect it from each one to make this rain water harvesting beautiful. The second one is how to make every house run on solar, on sunlight. That is the Surya Namaskar, what we do it. the sun power to be taken and every house. So even if when the government light, electricity lights are not there, because during the summer they said it is free, the street lights are free, the motor, the running is free. But six to eight hours mostly they don't get any electricity. One, two is sometimes when the rain comes, they just shut down for around uh, three to four days. So concentrating on the on the solar makes the children the next generation also to be in line with the nature and makes them very strong. Next, um, the Surya Shakti. Surya Shakti. Sure. Saura Shakti. Saura Shakti is, is called solar. Saura, Shakti. Pratyundu mani solar panels akundu. A Saura Shakti use madu because solar light nali purti mani gulu odu bhikya. electricity board nali light nali. Karna electricity board idu basic kalu nali sometimes ಐದು ಐದು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇದು ಲೈಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇದು ರೈತರದ್ದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಟ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆ ಸೌರಶಕ್ತಿದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೂಡಿ ಆಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಅವರು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಲ್ವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಕ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಸನ್ ರೈಸ್ um, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಶಬ್ದ ಆ ಸ್ವರ ಆ ರಾಗ ತಾಲ ಪಲ್ಲವಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಪಾಲಪತಿ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಚಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸ್ಟಿಲ್ಗಳು ನಾಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ ಮಾಡೋ ಇದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಬರೋ ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು then they must practise that they they must give the bell if they have four temples of five temples the five temples can give the bell exactly with the sun rises Maybe they can decide it's 5.30 or 6. Everybody, every household gets some. When the first bell goes, the second bell goes, third bell, everybody should be able to look at, they must uh, look at the sun sunrise and do the, do the Surya Namaskar. And everybody should sing together one, one, one song it can be Gayatri Mantra. When they sing the song, the whole village together, 254 houses sing together. It is a magnetic power in that area. The birds feel very happy. The gods feel very happy. Everybody's raga, tala, pallavi is beautifully tuned together that is the strength which brings down most of the diseases. Even the, uh, uh, this one song can bring down diseases and the Surya Namaskar can stretch the body. And when you do that, you, you continue to do the pranayama by kaparapadi stomach pumping <laughs> 30 times. And then you do the nostril draw to open the blockade. And then you do anuloma viloma our Sanskrit is beautiful. This one thing is very, very important. When you collect the money, everybody can find out that that village has got a fixed deposit money in the bank. And from the interest, we'll be able to teach our children, future generation, and for the other people who are coming from all around the world of families, they know this is a mother, this is a model village. ನಮ್ಮದು ನೆಂಟರುಗಳು ಮಿತ್ರಗಳು ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಜ್ವರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ದುಃಖಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ವರ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ